kuna jamaa alimuuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo hadithi nimepata nime, faida yake hivi kipindi cha Ramadhani. Kwa hivyo nasema na nyinyi ni wapi? Kutoka kwa Sheikh Abdul Latif ambaye leo tunatakiwa tuwe naye, lakini yule bwana amekuwa ruru sana. Ukitembea naye huku watu wanamwona yeye, ndio naye huku, yani kila mtu anamtaka. Lakini ningependa na nyinyi mpate, kwa kuna bwana mmoja alikuwa ni Mwirani kama sikosei, amekwenda kufanya amekwenda kufanya anafanya kazi serious Urdu. Sasa yule bwana yule bwana alikuwa anafunga safari, kuna bwana alikuwa anafunga safari kwenda kuhiji. Sasa yule aliyefunga safari kwenda kuhiji alimuoja Bwana Mtume, anamwambia bwana, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Namwambia Bwana, najua unakwenda Maka kuhiji, lakini kabla hujafika Maka kuna kuna kampuni inaitwa fulani na kuna mfanyakazi anaitwa fulani fulani. Ukifika hapo muulizie huyo bwana, mwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakusalimia. Allahu akbar. Huyo bwana anafanya kazi Maka, lakini sio sio msikitini, nje. Jamaa amepata maelekezo hayo akiwa kwenye ndoto, unaelewa? Sasa katika safari yake anakwenda sasa kwa hiki, sawa? Kufika kule anakuwa na wasiwasi, ili nimeota kweli, imekuwa ndoto kweli, au mimi nilikuwa na mtume kweli? Mbona si ile hata ile ibada yake haijafanya vizuri yani ana mawazo, kwa sababu ameambiwa akimaliza kufanya shughuli yake akamtafuta Bwana. Kwa hivyo amekuja na wenzake pale, lakini ibada yenyewe ifanye ile inavyotakiwa, yeye yani ana mawazo kichwani tu kwamba tayari na deni na kwenda kufikisha taarifa. Akasema wacha nijaribu, ikawa nimeota tu, nimejiotea tea, siwezi kumota mtume hivi hivi. Ni nani nimwote mtume hivi? Sikuelewa yule bwana ilibidi sasa aanze safari sasa ya kuulizia kampuni. Alipoulizia tukamwambia hiyo kampuni bwana, hiyo kampuni fulani hapa maeneo haya ipo, akasema ipo. Akakushtuka. Akasikia sasa eh? Inaweza ikawa kweli. Sawa, iko sehemu gani? Iko sehemu fulani, akaelekea akafika mpaka kwenye kampuni. Sasa atakiwa kumuulizia huyo bwana jina lake sasa. Akaulizia, jamani, hii kampuni kuna mtu mimi namuulizia yupo? Akamwambia huyo mtu yupo. Eh. Unaona bwana? Lakini huyo mtu mfanyakazi wa kampuni hiyo, huyo mtu ni mfanyakazi wa hiyo kampuni, tena cheo cha chini kabisa. Sasa huyo bwana anakwenda kuja, anaonekana kabisa ni jaji fulani, wasifa fulani, simenielewa? Sasa anaambia hivi, wewe unakuja kumuulizia mtu na uhakika ndio wewe unakuja kumuulizia, maana wewe hivyo ulivyo, sidhani kama unakuja kumuulizia huyo mtu unamhitaji shida gani? Ambia ah, mimi na na salamu zake tu, wewe ni tieni huyo mtu, wewe ni yeye. Basi yule mtu akaja akaitwa takbir, Allah asi yule mtu alivyoitwa pale, sasa ibidi unajua hizi salamu ni confidential eh atabidi Inabidi endelee fala. Niambia njoo bwana wako pembeni tuzungumze bwana mimi na sana. Wewe ndiye huyu naye. Kwanza kabla hajamuuliza, hajamwambia chochote akamuuliza. Hivi wewe ndio huyu bwana fulani bwana fulani mimi fulani. Jamaa akamwambia ndio. Ndio hivi. Kwa nini unamuulizia mtu kama wewe? Yeye mwenyewe nimeshtuka labda umekosea. Umekosea mimi mbona sikufahamu? hapa na mimi kwanza tutaka tu mimi. Wewe. Ni wewe fulani binti fulani fulani tu wewe. Kama ndio, ndio mimi. Hakataka kumwambia hiyo sababu. Akamwambia mwanzo wewe unafanyaga nini bwana? Nataka nijue wewe unafanya shughuli gani. Akamwambia mimi nafanya msafishaji safishaji pale katika ile kampuni ya usafishaji. Maki ni mfagiaji yaani yeye msafishaji watu kinania, lakini kampuni kubwa, yaani mshahara wake wa chini kabisa. Mbona sasa yule bwana akamwambia, mimi mimi nafanya tu kazi hapa. Eh, kwa hiyo kuna hapa ni yote unafanya wewe? Ndio kuna kitu nafanya zaidi ya Basi. Kweli eh, ndio. Na unalipa kiasi gani? na katika mshahara wa chini mimi na peke yake, kampuni nzima ilivyo mshahara mshahara chini wenyewe mwenyewe sikataa matumizi nao sana, na anti yangu anaishi na mayatima nyumbani, kwa lazima utume ilani kila mwezi, lazima wapo takbir, Allahu akbar. Basi bwana aliposema kwa mshahara wake ule anaopata wa chini kabisa Nimewachia kioo anachokipata anakituma kule kila mwezi, umeelewa? Akamwambia basi, mimi bwana, nimetuma na Rasulullah, ameniambia anakusalimia, lakini siku yako ya mwisho ikifika mtaonana, mtakutana pamoja peponi. Itakuwa wote takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Umeona, umeona, umeona, umeona, umeona mtihani ulipo kubwa sana wallah kile kidogo unachokiona kwamba hichi hichi eh, lakini kwake kikubwa, kwa Mungu kikubwa. Licha ya hivyo, mtu Mwenyezi Mungu anaangalia unafanya khas kwa kweli, unafanya unafanya kwa ajili yake, si usifanye kwa kujionyesha. Je, unafanya kwa ajili yake? Yule bwana anafanya vile, hakuna mtu mwingine anajua kabisa kama mshahara wake unakwenda kwa kwanza pale Yaani yule aliyomuuliza akamwambia, kwa hiyo yule na kasadiki pale pale sisi sasa ni kweli nimemuota bwana mtume na safari salamu za kwako wewe. Takbir. Kwa hivyo hii hadithi inatufundisha kwamba kuwakirimu mayatima na hawa ni pati ya our lives, ni pati ya maisha yetu. Nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi na sisi sawa, mna watu kama sisi, kama hawa wakina Mwijaku, wakina nani, watu wanaokuja mnaoangalia hapa ni ndugu zenu, msijione mko peke yenu. Kwa hiyo kisa nataka niwape toka mwanzo, je, nikaona hatujala hatujanini kidogo tu chakula kutupigia mama yangu, bila kushukuru sana kwa niaba ya ndugu zangu hawa, shukrani ya dhati. Siku yangu mimi imeenda vizuri, alhamdulillah. Iftari na nyinyi ni privilege, ni kitu kikubwa, na msanii mwenzangu kama ulivyoniambia Tumai na jambo litakiwa lifanyike mbele ya Inshallah. Kabisa inshallah. Amin rabbil alamin. Amina. Inshallah. Maana sisi tu kwa ajili ya watu bwana. Eh, mafunzo na mawafundisha pia mawafurahisha. Walimu zangu mimi nimewaaga lakini siwaagi moja kwa moja. Niambie kidogo. Kama ningekuwa bondia labda mimi kama mwakili mngesemaje? <laughs> Jana. Niambie kidogo kuelimisha vijana. Nataka niwaambie jambo gani kidogo. Na sio kuna mafanzi wangu hapa. Ndio. Huyu hapa kafika. Ah, jamani mzee wa magari, fai jamani. Eh? Ndio naumwa, lakini sikuambia, ila silipaswa kuambia, ila naumwa sauti, kama mnanisikia, kama nina mafua fulani. Ah, okay. <laughs> Yaani unajua nimekuwa nikifanya ibada mpaka nasahau kitu. Takbir! Allahu Akbar. Wa siku zote maumivu maumivu yapokutufunza pata furaha, jinsi gani ya kuitunza ukanyumba hukumu zilishanikuma wamatisa kung'ang'ania kupenda nilikosi kujificha kule kumechakalangu ni hapa sasa hapo Lo que el me pasa. Ay, mi tierra